dicono se tu glielo dici ai figli no no io non so. Il cartello del... Me l'ha dato Dario, l'ho dato il trasporto la speranza. Sono ben deciso abbia invitato l'azienda sanitaria a non procedere alla sospensione dei sanitari. Però Signana sta portando, magari con 6 feste domenicali nelle valli extraurbane a causa naturalmente del fatto che, giustamente, perché è un loro diritto, vale di più di un Green Pass. Fugatti hanno una responsabilità pesante e io rischio perché quando la gente si opera bisogna garantire i servizi e adesso i servizi garantire il servizio la magistratura, se ancora si può chiamare così, se ancora è indipendente, se ancora un po' di... È un lavoratore di Trentino Trasporti che ha deciso di scegliere la strada dello sciopero della fame. Facciamo un applauso a questo lavoratore che ha voluto rinunciare a questo e ieri davanti alla Trentino Trasporti ci siamo impegnati a proseguire assieme a lui la staffetta dello sciopero della pace. E poi dicevo... Caricato di dire qualcosa quando succede qualcosa. Allora, forse non nei modi, perché insomma qualche parola discutibile c'era, però io non me la sento di... È sempre un isolo, eh? La gente come hoy no la hay, la gente come hoy, la gente come hoy, la gente come hoy no la hay, la gente okay? no. Il nostro amore e la nostra amicizia. Thank you. Ringrazio dunque piacere a tutti presenti, condividete questo video che state registrando, che possa arrivare fino in Sicilia, dal Trentino e fino ai palazzi del potere dalla strada, a sostegno di Trieste. La corruzione ha una parvenza di normalità, perché ormai è un fattore comune tra politici, giornalisti e medici. Hanno barattato la loro coscienza, la loro dignità e la loro nobiltà d'animo per il Dio denaro, si fanno pagare in mazzette dalle case farmaceutiche per ogni evenienza, sponsorizzare la vaccinazione di tv, praticare il terrorismo mediatico e disinformazione, affermare e screditare a distanza di giorni, ore e affermazioni del rilievo mediatico. I giornalisti mostra, mostrano nel quotidiano il numero di decessi e contagi di un virus che, se paragonato al cancro, fa nettamente meno morti in un anno, ma in più si mettono un velo su occhi e orecchie, ignorando che, che ci sono stati 3.748 morti da Covid verificati, non presunti, contro i 181.330 per cancro solo quest'anno, e i dubbiosi possono andare a visionare oltre le pubblicazioni sul sito dell'Istituto Superiore della Sanità. una delle frasi che più mi mandano in bestia è chi mi propone la fiducia al posto delle spiegazioni. Nietzsche direbbe, insegnatore mente a se stesso, il bugiardo solo agli altri. azioni danno giustificazioni per tutti i loro programmi già scritti, per rispettare la loro tabella di marcia, scritta dai banchieri che controllano l'Unione Europea. Faccio notare che uno Stato libero, come la Svezia, ha delle persone che pagano un 25-30% di tasse sul reddito, hanno un'assistenza sanitaria, hanno servizi eccellenti, hanno borse di studio per gli studenti, hanno una gestione impeccabile del loro Stato e delle loro città, Com'è possibile che in Italia si arrivi a un 60% di tasse sul proprio reddito? Questa pressione fiscale è altissima. Oltre che essere altissima la pressione fiscale, non ci sono servizi, lo Stato è assente e siamo tutti usati come schiavi del loro benessere. da un militare e mezzo l'ultimo riduceva circa 20.000 euro, oltre i bonus, i vitalizi e le paghette extra. Vorrei far notare che una volta i politici rappresentavano il volere dei cittadini, ora rappresentano le multinazionali, le banche e l'elite globale. Per Platone era fondamentale la separazione della ricchezza dal potere, solo così si garantirà alla comunità pieno e totale integrità morale.